السلام عليكم ورحمة الله مقطع اليوم راح يكون عن عمل فحص دوري للسيارة استعدادا لفصل الصيف خلكم معاي وتابعوا المقطع للنهاية لعمل آه، صيانة للسيارة تحتاج إلى ورقة عمل تحدد فيها العناصر اللي راح تقوم بعمل فحص لها لذلك قمت بعمل هذه الورقة التي تحدد عناصر الفحص التي سأقوم بعملها إذا حابين أنزلها لكم في المرفقات اكتبوا لي في التعليقات تحت ورقة فحص المركبة طبعا عناصر الفحص الإطارات حالة الزيوت كمبيوتر المركبة حالة البطارية نظام المكابح حالة العادم جسم السيارة مصابيح حالة السوائل وغيرها طبعا في من عناصر أخرى نتيجة الفحص ملاحظات إنجاز الفحص وهذه أول عنصر من عناصر الفحص راح يكون الإطارات الطائرات مثل ما نشوف احنا الحين آه نشوف حالته هل هو متآكل طبعا جميع الاطارات واذا كانت تحتاج الى تدوير طبعا هذه راح يكون يروح الجهة الثانية امام اليمين واللي ذاك الجهة يروح الجهة اليسرى وهكذا اساس يكون التآكل بشكل متساوي طبعا حالة الإطارات لا زالت جيدة أنا أعرف حالتهم لأن السيارة لا زالت لا زالت جديدة فالإطارات جيدة بعد فحص الإطارات العنصر الثاني هو حالة الزيوت طبعا حالة الزيوت بشكل عام حالة زيت المحرك زيت الجير آه، زيت المكابح وغيرها من الزيوت الأخرى طبعا أنا زيت المحرك قمت بتغييره قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام في الوكيل طبعا زيت الجير زيت الجير لا يحتاج لأنه لا يوجد له وصل الفحص يتغير كل ثمانين ألف وزيت المكابح لا زال جديد لقد قمت بفحصهم طبعا طبعا الفحص يكون إذا رأيت أي شوائب لا زال جيد وأما فيما يخص زيت المحرك فقمت باستبداله لا زال جديد لا زال جديد ذلك وغيرها طبعا زيت الجير كما قلت لا يوجد به آه، مقياس لأنه يتغير كل ثمانين ألف أو أزيد طبعا بعد فحص العنصر الثاني وحالة الزيوت نذهب إلى كمبيوتر المركبة وهو عن طريق آه، جهاز فحص قمت بشرائه وعرضته في فيديو سابق وهو جهاز أوتل كما نشوف هنا راح أقوم بعمل فحص الآن كمبيوتر السيارة في حالة إذا ما عمل الفحص قد نحتاج إلى جعل السيارة على وضع التشغيل بدون عمل المحرك طبعا كما توقعت يوجد هناك مشكلة لا يجب وضع المحرك في وضع الاستعداد كي يعمل الآن سنقوم مرة أخرى تعرف إلي بسرعة خليها هون آه طبعا بعد الفحص MIL مالفاكشن ستاتس اوف كود لا يوجد code. monitors ثلاثة مونيتورز اوكي ستة monitors ان كوركت الآن سنقوم بعمل فحص طبعا حسب الفصل لا يوجد شيء في, في النظام طبعا السيارة الحمد لله لا تعاني من أي مشاكل نشوف آه، الأنظمة الشغل العناصر أو الحساسات التي تعمل آه، هذه طبعا السيارة مغلقة سأقوم بعملها بس هذه فحص الكمبيوتر ممتاز ايضا بعد ما خلصنا من الاطارات وحاله الزيوت وكمبيوتر المركبه يجي دور حاله البطاريه وهذا الجهاز اللي راح نستخدمه في فحص حاله البطاريه نقوم بتوصيل طرف الموجب مع الطرف الموجب الطرف السالب مع الطرف السالب طبعا بعد ما توصلهم تطلع الخيارات وهو آه، البطارية هي 12 فولت ولا 24 فولت طبعا 24 فولت هي للشاحنات 12 فولت للسيارات التاريخ صحيح آه، طبعا راح نقوم نشوف حالة البطارية هي أول واحدة كبسيتي اللي حجم البطارية أو حجم البطارية بالشحن الموجود داخلها فحص طبيعي كالأمبير راح نشوفها من البطارية نقدر نكتبه من البطارية مثل ما نشوفه هني أربعمية وعشرة أمبير هذه هو راح نقوم بتغييره بس هذا هو نفسه الآن يفحص طبعا الصحة يقول وستين بالمية الشارج خمسة وتسعين بالمية المقاومة الداخلية ثمانية فاصلة خمسة وستين ودرجة الحرارة طبعا ستة وثلاثين درجة مئوية وحالة البطارية جود جيدة آه، طبعا بقوم بفحص بعمل طبعا هاي غلط هاي آخر أرقام من الرقم الشاصي لكن هذه غلط سيارة أخرى قوم طبع طباعة التقرير وهذا هو التقرير راح نرفقه مع التقرير اللي قاعد نكتبه طبعا بعد آه، فحص حالة البطارية نقوم بفحص نظام المكابح فحص نظام المكابح يقوم على آه، آه، طريقتين الطريقة الأولى أنك تقود السيارة نقوم بقيادة السيارة ونضغط المكابح ونشوف قدرة الضغط الطريقة الثانية أو الفحص الثاني قم بفحص سائل المكابح التأكد من أن لا زالت جودته بالجودة المطلوبه والفحص راح يقوم عن طريق راح نفحصه عن طريق طبعا انا بعد قياده السياره آه، المكابح لا زالت جيده وفي حاله ممتازه الفحص الثاني اللي راح اقوم فيه هو فحص مستوى الماء في سائل المكابح عن طريق هذا الجهاز اول شيء نقوم فك بعد ذلك طبعا الفحص راح يكون عن طريق وضع هذه الوصلتين داخل السائل والضغط على على هذا اللي يظهر لنا نتيجة الفحص طبعا إذا كان نسبة الماء بين واحد واثنين بالمئة نسبة جيدة أما إذا كان نسبته بين ثلاثة بين ثلاثة وأربعة فهي نسبة ليست جيدة بسم الله طبعا مثل ما نشوف هنا النسبة لا زالت واحد بالمية النسبة لا زالت جيدة لا زالت جيدة وطبعا بعد فحص حالة البطارية نظام المكابح يجي حالة العادم وجسم السيارة والمصابيح حالة السؤال طبعا الحين بقوم بفحص حالة العادم وهو مراقبة إذا خروج آه، غازات أي لون لون أسود لون أبيض أو شفاف قد لا يكون لا يوجد لون فقط هذا اللي سنقوم بفتح فحصه أما جسم السيارة هو آه، مراقبة جسم السيارة في حالة وجود أي طعجات أو ضربات مصابيح عمل المصابيح لا يوجد آه، مصباح خراب أو لا يعمل وحالة سواء المركبة آه، بشكل عام الماء المساحة حالة سواء البطارية وغيرها أو الراديتر وغيرها من السوائل طبعا هذه حالة العادم راح نقوم بإدارة محرك السيارة ومراقبة العادم مخصوص فحص جسم السيارة قد قمت بفحصها ولا زالت جيدة مع بعد مع مع بعض الطعجات البسيطة التي لا تذكر أما باقي الأمور فهي جيدة إلى الفحص الآخر وهو فحص المصابيح مثل ما نشوف المصابيح كلها تعمل حتى كشافات الضباب أيضا مصابيح الأخرى المصابيح الأخرى أيضا بعد انتهاء من فحص آه، المصابيح حالة السوائل لا زالت جيدة لأنني قمت بعمل صيانة دورية لها في الوكالة آه، نظام التعليق لا زال جيد بحكم القيادة والأجهزة الداخلية لا زالت جيدة وممتازة لأن السيارة لا زالت جديدة واخرى لا توجد ملاحظات وهذا وهكذا انتهينا من عمل فحص دوري للسيارة وأشوفكم في مقطع جاي القناة ولا تنسونا من like و share و subscribe على أساس نكثر من هالمقاطع وشكرا والسلام عليكم راح يكون طريقة ملء التقرير وهو أول شيء كتابة اسم السيارة والتاريخ ومن ثم ذكر نتائج الفحوصات كما ذكرنا الفحص الآخر وبهكذا أكون انتهينا من الفحص وهذه نتيجة تقرير فحص البطارية إرفاقه بالسيارة وشكرا والسلام عليكم